Всем привет, меня зовут Любомир Ференц, это канал э, Львив Медиа. Спасибо, что нас смотрите, ставите свои лайки, э, шерите и также комментируете. Э, за всю историю канала Львив Медиа я никогда не делал э, специальной презентации человека, с которым я разговаривал. Сегодня у нас особенный случай, потому что сегодня мы будем э, говорить с, э, с офицером специ... отряда специального назначения. Его имя Стас Трутнев. Э, в чем особен... особенность этого разговора, этого интервью? Э, Стас почти два месяца не соглашался дать мне интервью. Каждый раз, когда я приезжал в лагерь, я с ним разговаривал э, мы часто с ним общались, и каждый раз э, я э, просил его, чтобы он дал мне э, интервью на камеру, чтобы э, он э, согласился на разговор. Но этого не происходило. И вот на прошлой неделе Стас согласился дать мне интервью. Стас Трутнев – это офицер, лейтенант 140-го отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. Воинская часть 68069 э, из Ведяева Мурманской области. Если вы э, забьете в Википедии э, Э, что такое ПДСС? Сокращенно подводные диверсионные силы и средства. Это подразделение водолазов-разведчиков ВМФ СССР и ВМФ России для осуществления операций в тылу противника. Э, то есть, э, иными словами, Стас Трутнев – это морской пехотинец Северного флота Российской Федерации. Стаса Трутнева в плен взяла спецура Главного управления разведки на севере Харьковской области этим летом. Э, это длинное интервью, да, это интервью и с человеком, э, и с э, солдатом, у которого два высших образования. Оно очень интересное лично для меня было, я считаю его одним из лучших Э, за весь этот период моих разговоров и с военнопленными. Подписывайтесь на канал Львив Медиа, лайкайте нас, комментируйте и распространяйте среди своих знакомых, потому что, как каждый раз э, я говорю, этого вам не покажут на федеральных каналах. Меня зовут Любомир Ференц, это YouTube-канал Львив Медиа. Начинаем. Э, как полное имя? Трутнев Станислав Игоревич. А какой год рождения? 22.06.89. Откуда сам родом? Сам с города Мурманск. И жил где? В городе Мурманск. Э, дети, жена? Есть сын Святослав, я разведен, сыну 4 года. Э, ты регулярные войска? Да. Э, со срочки пошел на контракт? Да. Контракт? контракт? Был промежуток между срочкой и контрактом я поступил в э, училище, даже не училище, в университет. Угу. А потом, потому что учился сразу в двух университетах, решил устроиться на контракт. А какие университеты? Э, преподаватель э, физкультуры культуры, это МГГУ, угу. а второй университет кооперации и менеджер по общению с персоналом. у тебя офицерское звание, да? Да. Какое? Лейтенант. И какие войска? Мотострелковые. М -м Командир взвода мотострелков. Взвода это сколько человек? Взводе, ну, бывает по-разному, но в моем взводе было 30 человек. Контракт э, давно на контракте, да, я так понял? Да. Сколько уже? Ну, получается, уже 1, 12 лет. А сколько получаешь? Зарплата 90-100 тысяч. Это средняя, да? Ну, это моя сейчас, на данный момент. Это в России было? Да. А при заходе в Украину сколько пообещали? Приблизительно 8 тысяч в день дополнительно поверх моей зарплаты. Это если 8 тысяч, 8 на 3 это 240, если это... 340. 340, 400 тысяч. Это хороший специалист, значит, если такие деньги. Пока платят. А, то есть все официально, на карточку и так далее, да? А, когда зашел в Украину? 3 июля. Э, какое направление? Харьковская область, поселок Дементьевка. И какие задачи ставились перед зоном? Э, захватить высоту, после того, как взять высоту, найти выход, откуда работает э, харьковская артиллерия, и захватить ее или уничтожить. Задание было выполнено? Да. Ну, частично. Высоту Что это значит? Высоту взял? Я высоту взял. Взял людей, ваших 10 человек в плен. Угу. Но не смог удержать высоту. Почему? Ну, не пришло, не смогла подойти подмога, которая должна была закрепиться. Ночью было нападение ДРГ-группы, как оказалось, из спецподразделения ваших. И при, когда произошло нападение, я пытался вывести свое подразделение, вывел всех. У меня ни один человек не пострадал и не погиб. Но пострадал только я, получил огнестрельное ранение под руку, пробило грудную клетку, легкое, и меня ваше подразделение, ваши войска нашли, уже без сознания привели, ну, и очнулся я в больнице в Харькове. То есть я не со знамки брали да. плен, да? А с другими что? Все остальные у меня ушли, я их увидел. Я последний, кто уходил. То есть ты шел в... Э, я, получается... конца и просто получил Начал... пулевой... Началь нет, получается, я удерживал позицию, пока другие люди пытались по чуть-чуть отходить. Угу. Последние, которые там двое, двое оставалось со мной, они видели, как в упор, я не заметил человека, который сидел в кустах, и он в упор с 4 метров выпустил мне магазин. Это когда случилось, когда вы плен взяли? 11, с 10 на 11 июля. То есть ты недолго воевал, правильно я понимаю? Да. То есть неделю? Где-то так. А это где место, какая высота это должна была быть? Это какой населенный пункт? Дементьевка. Это Дементьев. есть прям в этом населенном пункте есть э, как сопка наподобие, но угу. самая высокая. С него было видно направление всех дорог. Угу. То есть где подвоз боеприпасов, где перемещение и откуда вот как раз чистое большое поле, оттуда видно, как работает артиллерия. А когда ты говоришь, что ты взял 10 человек в плен, да, это ВСУ на этой высоте, да, что ты брал? Да. Э, то есть ты их взял в плен, и потом что с ними случилось? Сопроводил, выделил людей для сопровождения их в нашу, ну, на территории России. То есть они попали в плен, да, благодаря тебе? Да. Э, смотри, вот у меня такой вопрос. Эм, э, я много с людьми здесь говорил, с мотострелковыми, но я, честно говоря, вот перед, передо мной сидит матерый, матерый военный, да, я это признаю. То есть истории таких не было. Там где-то стрелок и так далее, но человек, который там брал в плен э, украинских солдат, брал э, высоту и так далее. Э, то есть ты представитель каких-то там уникумов мотострелковых войсках, потому что ну, большинство из, тех, с которыми я говорил, но ну, это, это люди, ничего из себя не представляющие. Я переквалифицированный офицер, который раньше был военнослужащим, участвовал в операции сирийской, имею боевой опыт и имею некоторые хорошие знания по работе. А в Сирии где? Э, Работал от морской пехоты. Морпех, да? Да. А где в Сирии принимал участие? Э, Пальмира, Ой, не Пальмира, сейчас скажу вам. Химим и Тартус, охрана, а также сопровождение грузов. А грузы какие? Ну, гуманитарные. Ну, то есть вот там как бы ну, <clears throat> некоторые говорят, что у нас там была борьба с ГИЛом и так далее. То есть ты принимал участие в этом всем? Ну, при сопровождении бывали на некоторых стычках. Да, и сколько времени ты воевал в Сирии? Четыре месяца. Другие э, горячие точки? Триполи? Нет. Бенгази? Где? Бенгази? ну, это называют Оливия, да? Там да, также, как, э, ну, с того, что я слышал, россияне там тоже принимали да. участие неофициально. Ну, неофициально. Ну, Африка? Ну, нет, не был. Но это единственное у меня, которое было. Сирия и здесь. Э, вообще вот э, родители есть, да? Да, мать. Вот, э, только мать, да? Вот как они воспринимают э, то, чем ты занимался? Как бы военным? Конечно же, они волнуются и не хотят, чтобы я за ним был военным служащим. То есть у меня же образование есть хорошие гражданские, то есть даже, говорю, менеджер по общению с персоналом. Я могу mm-hmm. быть преподавателем. Mm-hmm. У меня два средних специальных образования и два высших. Одно образование среднеспециальное – это я автомеханик, второе образование – преподаватель в ПТУ, третье образование – это я э, преподаватель физической культуры и туризма, и четвертое – менеджер по работе с персоналом. Почему армия осталась? Ты выбрал армию? Я выбрал армию, потому что когда я учился, нужно было платить за обучение, потому что учился сразу в двух университетах. Угу. Если бы я устроился на какую-нибудь гражданскую работу, не всегда есть возможность, э, гражданская работа дает ну, обучение, а армия всегда выделяет тебе время, то есть дополнительные отпуска, чтобы ты мог ехать и учиться. Это был самый оптимальный вариант в то время. А дальше, когда уже пошел, э, служил первый контракт, я накопил сразу после первого контракта деньги себе на квартиру, и э, в Мурманске. В Мурманске. Сразу mm-hmm. купил себе квартиру после первого контракта и решил продолжать в этом направлении, так как пошло уже карьерный рост. И после у нас достижения определенного возраста мы получаем, мы уходим на пенсию. Так как я уже служу большое количество времени, я до пенсии тут осталось мне два года максимум. Северная. Это минимальная северная пенсия, которую я могу получить как контракт. А максимально? Максимально 30 лет выслуги, это приблизительно мне надо еще 5 лет по контракту. И какая пенсия будет? Ну, начиная где-то, зависит от того звания, в котором я уйду, и от той должности, в которую уйду. Ну, если на данный момент, если сейчас я бы уходил, 50 тысяч рублей. Я правильно понимаю, тебя воспитывала мать только, да? Да. И вот э, она кем э, работала? Преподавателем физической культуры и фитнес-тренером. Ну, то есть, как бы, если бы не армия, то тяжело бы было, например, э, самой матери как бы потянуть все это, да, твое обучение и так далее. Ну, я старался маму вообще здесь ни к чему не подключать, потому что уже и возраст был осознанный. И просить у мамы нет. Мама могла помочь. Она могла. Обучение и всем ну, остальным. Но ты как бы осознанно выбрал армию, да? да. Э, смотри, Стас, вот это уже, и мы можем на «ты», правда, да? А вот смотри, это уже был июль, да? Ты э, понимал, что происходит в Украине? Да. Ты осознанно шел, да? Да. Вопрос, почему? Ну, здесь я как раз шла у меня переквалификация, и это, можно так сказать, мое первое офицерское было задание. В Сирии такого уровня задания не было? Нет. Хорошо, ну окей. В Сирии я не был тогда командиром. Э, это была переквалификация, ты командир. Да. Для тебя это СВО или война? Для меня это, можно даже сказать, спецоперация. Почему? Потому что на данный момент для нас это было как бы небольшое... Если бы я задержался, может быть, это для меня была бы и война. А тогда для меня это была спецоперация. Ты искренне это говоришь? Сейчас, да. Знаете, для меня быть военнослужащим... Мы ну, ну «ты». Ну, я все равно привыкший с людьми разговаривать больше на «вы». А, для меня быть военнослужащим – это воевать с другим военнослужащим. То есть мы показываем свою доблесть и свои умения друг другу. Для нас, для солдат, это оптимальная вещь. Понятно, что здесь нельзя вмешивать ни гражданских, никого. Но мы сюда ехали показать доблесть одного солдата другому. И в этом плане могу вам так сказать. Понятно, что там все на камеру, все это. Я вам сразу скажу, мне понравилось, как ведет себя особенно группа ваша диверсионная разведка, которая брала меня в плен. Я не испытываю ни ненависти к вашим военнослужащим, ни какое то раздражения. Вот в данный момент мне было небольшое восхищение, можем так сказать потому что я как солдат получил и подчеркнул интересный опыт жизненный. Понятно, что я мог и остаться там на земле лежать, и уже не воскреснуть, и быть, лежать мертвым, но как солдату это было интересно. Потому что, говорю, один солдат встретился с другим солдатом. Я это все понимаю. Ну, я это все понимаю, но в... Э, есть армия, да? Mm-hmm грубо говоря. Есть армии, которые за что-то воюют, да, это не просто там стрелялки и пулялки, да. Ну, давай я тоже перейду на «вы», потому что мне неудобно, ты ко мне на «вы», я говорю. Э, и вот у вас, да, как бы идея была себя проявить, как бы солдат против солдата, да, СВО. Для тебя, для вас, для вас это тоже остается как бы СВО и так далее, до сих пор СВО, да? Я правильно понимаю? Нет, на данный момент уже начинается, началась война. Началась война, да? Э, в... Потому что слово не может длиться больше года. Да, больше полгода. Ну, больше полгода. Даже, пол... да. дальше, даже больше полгода, и в июле это уже больше как бы было. Но не в этом вещь, да? Если бы это, это не пейнтбол, да, это да. не пейнтбол, где ты можешь... В пейнтболе тоже ты можешь проявить там гордость, это ловкость да. и так это далее. да, я понимаю, потому что это как бы ты играешь с жизнью и смертью, да, это по-другому, это ставки, э, они более высоки. Но есть две как бы стороны, которые... Э, одна сторона есть, которая за что-то воюет, и есть другая сторона, которая за что-то воюет, да, это нормально, да, это вещи нормальные. И то есть здесь говорить, что вот, например, я приехал себя проявить, и да, у меня уважение как бы солдатам ВСУ, окей, ну, как бы это хорошо. Объясни мне, пожалуйста, за что бою, воюешь, воюете вы и воюет российский солдат здесь, на территории Украины? За интересы нашей страны. Хорошо, пересчитай мне. Давай, ну сколько их есть? А зачем? Вы же понимаете, для контрактника есть приходит приказ – в котором просто интерес страны в этой данной ситуации. Какой это интерес, что это за интерес? У нас даже есть э, в уставе написано, мы вначале начинаем, выполняем приказ, а потом, а потом обговариваем. обговариваем его. То же мы, самое... мы обговариваем сейчас. вы выполнили приказ, мы можем уговорить его. Моя, вот, сейчас, моя, вот сейчас мы можем его уговорить, моя, Стас. Например, ладно, сейчас. Моя тогда задача, моя основная была задача, была найти ту артиллерию, которая ударила с того э, расположения по Белгороду. Тогда был прилет по Белгороду. Мы когда только высадились в Белгороде, пострадали местные жители, попало в дом. Ну и участвовали. А это украинцы были? Да. Ну, со стороны Украины. Точка У. Хорошо. Со стороны Украины ударила точка У. Я понимаю, нет, я понимаю, что э, это просто уже шли боевые действия, и расположение есть всяких разных подразделений. Вот пытались попасть в это подразделение, но попали в жилой дом. Это понятное дело. Это такое бывает. Причем .у – это не самое точное орудие на, тот, на данный момент, и у вас других орудий не было в то время. То есть вы только получали новые, ну, новые как бы, вооружения и все остальное. И ошибки совершает каждый. Но моя задача была найти и обезвредить эту технику. Плюс ко всему, буду знать эту высоту и узнать, откуда производятся эти выстрелы. Хорошо, я соглашусь с этим, да? Но мы говорим... Если вы говорите общий, вообще общий, общий смысл, да, смысл э, общий вот смысл, этого, да. Э, вот я говорю о общем смысле. То здесь я... Это вот, локальные так, вещи. Я знаю, что вот эти локальные, да, моя была поставлена задача, и я понимал, для чего это делаю. А здесь, если говорить общий, ну, я говорю, здесь были наверное, против интересов. У вас был один интерес, это вступление в НАТО и остальное, у России были другой интерес, я так понимаю, защита Донецка, Луганска. Но на, на тот момент мы не думали об интересах. Мы думали только о, данном, о данной задаче и о том приказе, который нам пришел. Потому что, как вы понимаете, в июне месяце я еще являлся военнослужащим и был в командировке в одной учебной своей, где я обучался. Простое, не связанное никак с боевыми действиями. Пришла мне телеграмма, нужно выдвигаться. Там не было, вот говорю, если бы я был, как вы говорите, заинтересован. Вы да. могли отказаться, потому что, насколько я знаю, могли отказаться. Нет, отказываться мы не имеем права. То, что вы говорите, мы имеем право отказаться, это значит, я ставлю на своей службе крест. Все, я дослужился до конца. Отказ – это уход из вооруженных сил Российской Федерации. Это то же самое, как МЧСнику сказать, надо спасти его, например, того человека – а он говорит, он же был преступником. Я не буду его спасать. Участника уволишь, правильно? Ну, потому что его обязанность – это спасать. Независимо нет. кого, обязанность его спасать. Я как солдат военный, моя обязанность – участвовать в боях, участвовать в войне. Я понимаю, я согласен с этим. Я полностью согласен с этим. Поэтому представьте каких-то я... подразделения, которые он говорит, ты едешь туда, он говорит, а э, ради чего тебе надо туда ехать выполнять? А приказ есть приказ. Ему не надо объяснять, солдат вообще не надо объяснять, ради чего. Единственное, что он своей головой должен думать во время боевых действий, что кто гражданский, а кто нет, это он должен понимать и не вести боевые действия по местным жителям и по остальному. Детей никого нельзя. Ты должен единственно драться с тем, кто является другим воином. Это правило основного нашего основного ну, солдата. И да. тут уже, как вы говорите, мы имеем право отказаться. Я согласен. Я согласен. Но как-то выходит так, как-то выходит так. Вы же тоже должны понимать, не все у нас э, солдаты, ну как, не, вот видите, не все военнослужащие. Вы даже понимаете, солдаты. какой вопрос следующий задам, да? Да, не все военнослужащие это солдаты. Как говорится, и в семье, в семье не без урода. Но их много очень. Я понимаю, страна большая. Их много очень. Хорошо, я хочу твое, вот ваше мнение я всегда, да, вот ваше мнение, вот сейчас в лагере, да, вот мы здесь разговариваем, что ты чувствуешь, когда сидишь с зэками, которых вербануло ваше родное Минобороны РФ? Вот вы кадровый военный, матерый кадровый военный. Как вам сказать, что я думаю да, о вот... тех сидящих? Знаете, я с некоторыми разговаривал из них, и не все... Один человек здесь сидел за то, что угнал велосипед. Другой... Пока, пока я что с ним не разговаривал. Все грабежи, убийства, наркота. Ну ладно, даже наркотически тоже одно, там он общался. Грабежи, убийства. Не, вообще вот чисто с, с мораль, вот, да, вот. Знаете, многие из них раскаиваются за свои действия. А это грехи личные. Ну, я понимаю. А это, ну, то есть, я, я не понимаю. Я, я, я в плане, но... вы же меня спросили, как, как с человеком да. сообщаться. Нет, вообще. Как с ними. Ну, во... как Разговаривать как военнослужащим и солдатам, они а не военнослужащие, не солдаты. Я не об этом говорю. Я, у меня вопрос в другом. Что Минобороны РФ, оно вербует, сейчас очень уверенно, зэков. Оно делает то я самое, что так... Вагнер Групп. Я не поддерживаю, когда организ... ну, кто себя вербует именно заключенных людей. Я этого не поддерживаю. Они так же просто я... загнаны в угол. Ну, я не знаю насчет этого, Загнанные, не загнанные, конечно, у каждого своя история. Некоторым предложили свободу, я так понимаю, то есть не было у него, что если бы ты там, здесь мы тебя забьем, либо что-то, и пойдешь с нами. Если предложили ему свободу, он такой, да, я пошел, то есть ради своих интересов он пошел, а не из-за того, что он в каком-то углу. Но как офицер и как командир я бы не хотел командовать такими людьми. То есть я не поддерживаю в армии такой, как можно сказать, контингент людей? Вот, э, Стас, вы же понимаете, война когда-нибудь закончится. Конечно. Война когда-нибудь закончится. Все войны заканчиваются. Все войны заканчиваются в ту или другую как бы сторону, да, и вот вы говорите о том, что э, я военнослужащий, я не должен думать о приказе, его обговаривать, я должен его исполнять, да. Вот мы же вы же тоже были там, присутствовали, э, когда я был э, вот это, ну, как бы групп, групповое, да. да, и там вот также проводилась аналогия с бургерами, да, <clears throat> немецкими, они тоже говорили, мы простые бургеры, мы ни в чем не виноваты, <clears throat> в чем вы нас обвиняете и так далее. И когда, почему я всегда задаю этот вопрос, да, вот како, какая общая идея, какая общая идея э, этой всей войны со стороны России, потому что как бы общая идея э, того, за что воюет украинский солдат, он каждый объяснит. Да? Каждый объяснит, за что он воюет, что и как, и пятый, и десятое. Там у него даже не вздрогнет, не вздрогнет ничего. Да? Вот здесь у российских солдат я вижу большую проблему. В том числе, да, я я испытываю уважение, я этого даже не скрываю. Да? Ну, то есть это чувствуется, что передо мной матерый кадровый военный сидит, да, который что-то понимает, он умеет брать в плен, воевать и так далее. Но я даже от тебя не могу услышать. Мы все люди, Стас, мы все люди, мы мыслим, да? Вы не самый тупой человек, вы не самый тупой военный. Я бы сказал, что передо мной сидит элита российской армии, да? Элита. И нас будут смотреть люди, и даже если элита не может сказать общую цель войны со стороны России, куда мы идем, как страна, как Россия. Понимаете, о чем я говорю? Да. Понимаю. Но здесь, видите, есть такая ситуация. Мы можем только те мысли, которые мы сами думаем, почему могла быть война и все остальное. Главный план, который есть там, наверху, он никогда не будет известен, пока он будет, не будет выполнен. Мы, как вам объяснить, у нас маленькие задачи, небольшие. Но общий план, он может, ну, как сказать, быть настолько глобален, и иметь такие цели, которые мы даже могли, ну, мы не могли бы даже догадаться. Может быть, вообще здесь велась э, война какая-то ради выматывания других стран. Может быть, из-за того, что захват территории. Неизвестно для чего. Я не могу вам поэтому объяснить. Я потому что говорю, как вы правильно говорите, я уже служу много времени. И часто, когда если какие-то ставятся задачи, мы только узнаем через несколько лет, ради чего это были. Хорошо, прошло несколько лет. Ну, несколько лет еще не прошло. Нет, прошло несколько лет. За что воевала Россия в Сирии? В Сирии? А? Ну, смотрите, у нас же там был договор на Химим на 50 лет продления. Там да. находится наша войсковая база. Да. Плюс ко всему, э, там президент Асад. Асад. Он пригласил на помощь себе российских военнослужащих. Следовательно, что произошло дальше? Устанавливается орудие там С-300, С-400. Защита и воздуха на территорию России. Следующее. Экономическая согласованность, экономика, соединенная с Асадом. Портовое место. То есть целей уже много. Хорошо. Как бы это все было понятно сначала, да? никто этого не скрывал, да. что, например, было, были повстанцы с одной стороны и был Башар Асад, правильно? И третьей стороной была ИГИЛ. Да. Вот три стороны, которые как бы внутри Кова это все делают, да? да. Башар Асад попросил Путина, да, для поддержки, да. да, там еще, говорит, ну, Сирия это вообще переплетение, там турки были и так далее, пятое, десятое, но как бы это объяснимо. Это сначала было ясно, да, в Украине что случилось? Вот с самого начала, потому что, чтобы ну, там до финала это дошло, нужно понимать точку. У нас сначала правильно было в 2014 году Донецк, Луганск. Mm, да. Это было начало. Да, это было... Это война? Ну, у Донецка, Луганск, Донецкая, Луганская республика с Украиной, ты понимаешь, наверное, была уже война. С Украиной. То есть ты клонишь гражданское, правильно? Да. Э, хорошо. Ну, то есть я сейчас общаюсь с понимающим человеком, всегда это, ну, наложу этот аргумент, но не все, э, ну, даже понимают, о чем я говорю, да? Э, Игорь Стрелков-Гиркин. Ты знаешь это кто? Стрелков, да. Стрелков, да. Это ФСБшник. Подполковник, мне кажется, или полковник, да? Э, я был в Славянске, когда Славянск был захвачен. Когда то вся движуха началась, вот э, я вчера смотрел его какую-то лабуду, он там вещал что-то типа э, России не нужно идти в нападение, э, ну, в атаку, потому что она много потеряет ресурсов, ничего не добьется и так далее. Это когда мы говорим сейчас. Но я не об этом. В 2014 году потом он четко сказал, спусковой крючок войны нажал я. Если бы не было там России, вот ваше мнение, это реально было Донецкую и Луганскую сериализировать, реализовать? Поддержки России, добровольцев, оружия и так далее – без поддержки? Без поддержки. Без Игоря Стрелкова-Гиркина. Мне кажется, появился бы другой такой же. Кто-то все равно появился. Но под... человек от России, правильно я понимаю? Ну, если бы был бы заинтересован другая ограничивающаяся с Турцией, могла бы с Турцией там поучаствовать. Вы же тоже понимаете, что если бы приграничная к Донецку, Луганску другая бы страна находилась, и проводились ради боевые действия, и были какой-то интерес, то... Ну, в чем интерес что? России в этом всем? Ну, смотри, смотрите, вот так. вы ушли от ответа, да? да? Вы ушли ловко от ответа. Вы не, вы не сказали ни да, ни нет, да? Вы сказали, ну, если бы там была другая страна, она бы этом воспользовалась. То есть, то есть, я могу... Ну, ответа я не знаю. Я, да, но с того, что вы сказали, я понимаю, что вы более согласны да, чем нет. Потому что прозвучала как логическая цепочка. Если бы там была другая какая-то страна, то она бы тоже воспользовалась этой ситуацией. Все, мы поставили точку в этой ситуации. Это не гражданская война. Это начало войны между странами. Потому что там присутствуют ФСБшники, полковники, добровольцы, оружие и так далее. Этой ситуацией воспользовалась Россия, чтобы разжечь огонь. Да я не думаю, что вот именно для разжигания огня. А для чего? Здесь я говорю, вы же, по моему мнению, я для чего, не могу сказать, но никак не для разжигания огня. Потому что, ну, даже невыгодно. Людской ресурс все-таки это людской ресурс. Я понимаю даже, что большие потери идут и все остальное, но... Что значит людской ресурс? Это все-таки людской ресурс. Он тяжело восполняемый. Сейчас, да, ну, на данный момент, сами понимаете. Для, для Украины, да, это большие потери. для России тоже. Ну, с того, что я вижу, то нет. и с того, что мы слышим. Нет, это тоже большие потери. Просто сколько нужно, чтобы человека выучить, обучить и отправить на войну? Нормально Нормального сделать бойца. Вначале его надо вырастить. После этого вложить в него деньги. Надо что же, мы же не можем отправить какого простого школьника. Нужны какие-то знания, не так непростые, технические. То есть у нас очень много ну, почему, Стас? почему, Стас, передо мной сидели пацаны по 18-19 лет? Они да. ничего в жизни не имеют. Здесь находится пацан, с которым я говорил, ему 18 лет. Нет. Вот мы звонили его маме, у него все здесь залито было слезьми. Так вот видите. Но это, это, это, это, это Россия, Стас. Так я вам и говорю, то есть подготовить хорошего солдата очень много времени нужно. Хорошего солдата. Когда человек не способен хорошего солдата, он управляет все, что пока может. Хорошо. Да. К чему ты ведешь? Потому что, говорю, потеря вот людского ресурса – это большая потеря. Поэтому, как вы говорите, для розжига войны это значит, надо было произвести очень большие потери людских ресурсов. Война всегда подразумевает большую войну, правильно? Ну, если разжигается. Это, получается, внутригражданская война, внутри, получается, погибают... Не внутригражданская. Это Россия так хочет представить. Это не внутригражданская война. Это, ну, а, это огонь, который да. зажегся между Украиной и Россией. Я считаю, что это был уже конфликт в 2014 году между Украиной и Россией видите, ну, это с вашей стороны, потому что вы здесь живете. Я не могу вам объяснить, ну, а рассказать, почему я так. Это просто, просто мое видение, потому что я здесь не жил в это время. Но когда я общался с ребятами, которые от Донецка Луганска, они были все против вот этого переворота, который был в 2014 году, Майдана. Очень многие были против, ну, многие-многие против всего. И сами хотели отсоединиться. Я не, как сказать, это их слова были. Я тоже с ними многими общался. Хорошо. Поэтому Пон... с их слов здесь была гражданская война. Понятно, что что-то мне говорит мое СМИ, там это я верить тоже не собираюсь. Что-то говорит ваша СМИ, тоже не собираюсь верить. Но люди, которые здесь были, и которые с, с этого места говорят, мы не хотим так жить, они мне это сказали. Для них, это, для них, по крайней мере, это гражданская была война. Для меня, как для военнослужащего, меня позвали, я пришел. Донецк, Луганск. Нет, э, я нет, я, государство. Да, я, я закончу, да. Вот э, никто вот с россиян, ну это никто не может назвать мне цели этой войны, да, уже не называется ни денацификация, ни демилитаризация, ни десатанизация, да, это уже где-то в прошлом, да. Вот то, что там Путин говорил, это никто уже не говорит, да, потому что по ним, ну какое-то недоумение. У меня не в этом вопрос. Я сейчас говорю с кадровым военным, да, взятие столицы это означает взятие страны? Ну, может, может быть и так, но в основном, мне кажется, для того, чтобы свержение власти и поставить другого президента, либо чтобы президент принял определенные согласования по Донецку и Луганску. Ну, на тот данный момент. Мы говорим о Киеве. Да. Мы говорим о Киеве. Да, ну то есть если приехать, э, даже, как вы говорите, например, нападение, ну даже не нападение, как при прибытии в Киев, то есть вооруженный, техника же шла колонной, она не уничтожала ничего на своем пути, она просто ехала колонной. Как все говорят, они ехали даже в парадках. Хотя, если честно, я говорю, я там даже... Ну, ну может Страшно, быть. это же смешно. Ну, я Техника понимаю. просто ехала в колонии, ну серьезно. Ну, а Стас, это смешно. Все, а, где, а где, ну вот, э, вот Мурманск, это близко к, с Норвегией, правильно? Да. Вот техника может просто заехать в Норвегию, вот просто ехала. Ну, я, это факт. Я понимаю, что да, факт. Я говорю, видео видел, но я, я и видел ваше тоже видел, что она продолжала ехать, пока их начали атаковать. Не, я в другом плане. Стас, что, это ну, нормально. Она первая не начинала, правильно, ведение огня? Стас, Стас. Я, я знаю, я знаю. Но ну, у вас некоторые направления, кстати, в некоторых направлениях поступали очень... Они просто перекрывали дорогу, и техника вставала. Такое же у вас тоже было? Э, в 2014 году, да. было. Я это сам лично видел. Но, не в 22-м. Почему? В 22-м тоже показывали. У вас какой же город также люди вышли? Не а, там трактора, э, что перекрывали? Не, мы сейчас говорим. Нет, я в плане, что это же можно было так решить, тоже некоторый вопрос. Зачем? Это вторжение. А это, <laughs> Стас, я, я понимаю. Это вторжение. То есть, ну, на, на, на столицу страны иду, идет военная техника. То люди должны были останавливать БТРы, танки и так далее. И когда, когда долбили... Оно же действовало. Это же действующий метод оказался. Когда армии в Украине не было? Что, в 2014 году. Нет, я имею в виду, в 22 -то тоже у вас было. Я же говорю, у вас по телевизору тоже показали, что один район там города или деревни, не города, тоже встали люди, достроили эти и сказали, Россия, сюда не надо ехать. У вас же был такой момент? Я не знаю, ну, было или нет. Там... А, но я, я, я, я, я лично... что гражданские смогли остановить без кровопролития. Наступление техники. Я понимаю, Стас, ты веришь ну... в это? Стас, 150 тысяч группировка да, заходит да. в Украину. Да. Вы верите, что гражданские должны были это останавливать? Нет, не в плане, я в плане, что а как? было без кровопролития. Потому что когда были произведены... Стоп, Стас, я еще раз спрашиваю. У меня четкий вопрос видение ваше в том, что 150 тысяч группировки должны были остановить гражданские? Я... Как вам сказать? У меня четкий Видение, да, я знаю. Нет, не должны были, конечно, остановить гражданские. Я говорю, должны быть военные. Военные для этого и существуют, чтобы воевать. Они должны были останавливать. Но это хоть как-то бы, наверное, уменьшило убийство, можем так сказать. Потому что, когда был ответ, подошел другой ответ. Вы тоже должны понимать, 150 человек, ну ладно, группировка поехала, у них был приказ, они пошли вперед. Я это все понимаю, Стас. И, и по ним открыли огонь. Они должны были открывать ответный огонь, потому тех, по тем местам, от которых по ним вели огонь. Ну, такое должно же быть. Но они, если они зашли да. с техникой, да. с танками, да. с БТРами и так далее, у них была какая-то цель. Да. Цель у них была захватить Киев и другие города. Не Правильно? надо захватывать Киев. Не хотел никто захватывать Киев. Не, ну, не, я тоже не вижу смысла в захватывании Киева. Россиян? Да. Так они шли на Киев. Они вошли в начало Киева. Вы помните, у вас было то же самое, когда подъехала техника? Э... Стас, а в чем цель была захвата Бучи и убийства там гражданских, и братские могилы и так далее? Изюм, я тебе много городов могу Нет, называть. Нет, Изюм у нас тоже, я не знаю, я в этом плане тоже общался со многими, кто с Изюма, э, подразделения, которые были в Изюме, не было столько убитых почему-то, ну, не было. Здесь же много было, правильно, военнопленных? Помните, были парни, которые молодые уезжали, они же в Изюме были взяты. Да, но они четко говорили, мы ничего не видели. Ну, потому что ну, многие... Мы там не стояли, мы не знали и да так нет, далее. Были, Стас, да были, я... были там люди, Ста... которые Стас, стали. да я, я, Стас, да я тебе просто даже прямо скажу. Здесь 60-70%, вот я около сотни переговорил, я тебе... Я все-таки на ну ты, говори на ну ты ко мне. Э, много разговаривали перед этим интервью, мне тяжело перейти на «вы», да, потому что мы на «ты» говорили. Я тебе серьезно говорю, 60-70% из них здесь мне на интервью говорит, мы не стреляли, нас обманули, Стас. Я тебе это серьезно говорю как журналист. У нас записи есть. Я понимаю. Вот оператор стоит. Так, Юра, так было. 60, вот он кивает головой. 60-70% они не воевали, они э, шмаркали, их э, призывали стоять в обороне и так далее. Но ты понимаешь, что это абсурд. И когда они тебе рассказывают, что они этого ничего не знают, это абсурд. Это абсурд, Стас. Ну, вам-то да. Мне-то а что ему брать-то? Правильно. А тебе не знаю. А потому что все это когда-нибудь... А, а кто его знает? Может, ты где-то расскажешь вот этот тот и так далее. За все же когда-нибудь в жизни нужно будет отвечать. Ну, может быть. 60-70% россиян, с которыми я здесь говорил, 80, да больше, 80 или 90, они все мне говорят, мы не воевали, рожки не выстреливали, я воевать не умею и так далее. Ну, ты понимаешь? Но ну, это абсурд. Это абсурд. Это абсурд. Спасибо, что с этим согласился. Это абсурд. Это абсурд. И когда ты мне говоришь, что захвата никто не хотел и так далее, есть много... Вот с Мариуполем ты видел, что случилось? Да. Вот как, я просто не понимаю, вот объясни мне тактику, как гражданские должны были окру... Э, э, отбить россиян, которые окружили город. не надо. Как уж гражданские отбить? Я, ну, остановить я смотрел вход. даже, знаете, то же самое, как вы mm. говорите про Мариуполь. Ведение некоторой стрельбы производилось из гражданских домов. Но стрельба все равно. Кто-то занял себе удобную позицию. Даже как, э, как вас там звали, этого человека, который вместе со своей женой в Буче со своего дома вел пулеметный огонь, а жена ему заряжала рожок, рожки. А смотри, а потом, а смотри, да. смотри. Это не секрет, что э, россияне, когда брали в кольцо Мариуполь, они продвигались квартал за кварталом, да, да. с бомбардировками, при поддержке авиации. Это не секрет. ПВО в Мариуполе не было. Это не секрет. Да, и украинские силы, силы все отходили, и сконцентрировались около промзоны. Это Азовсталь, угу. да, это промка. Да, это нормально, квартальные бои. Да, россияне взяли в кольцо и просто били артиллерией и этими угу. самолетами. Это все знают, это факт. Угу. Да, но украинцы защищались из кварталов. Угу. Почему большая проблема э, была для россиян с танками в кварталах? Потому что украинцы были джавелины они очень тяжело продвигались по кварталу. Это тоже факт, это никто не скрывает. И то, что украинцы или ВСУ в Мариуполе, например, или в Солидаре та же ситуация, я до конца не знаю, но с того, что читаю, да, бои перешли с кварталов в промзону. Это все постепенно. Но бойцы в большинстве своем, даже ВСУ, они были в тех домах, которые почти уже были. Люди выехали. Стас, Мариуполе много людей умерло, очень много. То же самое было в Буче, в Изюме и так далее. Я просто не понимаю, почему... По Мариуполю мы правильно, тоже вы включали, нам приносили видео, вы же вроде нам включали, вы включали. Там было видео, то, что приезжали неоднократно, с предложением уехать с этого города. Было же такое? Приезжали, что наши машины, которые забрать людей в лагерь, которые сказали, нет, мы не поедем в эти лагеря чтобы, ну, как потому объясняли, будет здесь идти боевые действия. Такое происходило Было. Были коридоры, но тоже некоторые не уходили через них, потому что, как говорите, хотели защитить свои дома. Но когда защищают свои дома, они стреляют в человека. Человек стреляет в ответку. Получается, из-за этого были очень много жертв. Э, Стас, вот в каждой, в каждой вещи есть какая-то причинно-следственная связь. Да. да. Ну, то есть мы должны, мы когда говорим, мы всегда, э, чтобы дойти к точку, объяснить, что происходит в точке Б, мы должны понимать, что происходило в точке А. Мариуполь и другие города — это украинская территория. Да. Э, для тебя Украина — это независимая суверенная страна? Да. Да. Заход российских солдат и взятие этого самого Мариуполя, Херсона и так далее это оккупация другой территории? Ну, если есть такой цель, наверное, да оккупация, по факту. Спасибо, что согласился. Люди сопротивляются, люди не хотят этого всего, так? Да. Это нормально, когда они воюют. Да. Да. Но точкой А это Россия была и остается, и выходом. И это все до России, все было нормально. Вы знаете, что да. в Мариуполе очень много участвовало из Донецкого и Луганского подразделений. Э, из Донецка и Луганска? Ну, Стас, ну они все здесь плачут и говорят мне, что их затянули, они не хотели и так далее. Ну, который, наверное, здесь, да. Да, это не секрет тоже. Так что Ста- очень много было Стас, да, несколько лугов. Это не секрет. Я, я точно числа группировки не знаю, ту, которые имели так называемый ДНР и ЛНР. Да, честно тебе скажу. Ну, я не знаю точное количество группировок. Да, у них там была группировка. Но ну, это, это факт перед вторжением. Но это ни о чем не говорит. И вы просто говорите, Россия начала. Ты же тоже говорит, ты участвовал в Донецк, Луганск. Они тоже, как говорите, участвовали за свои территории. Стас. За свои земли. Стас. Да. Мариуполь бра- брала российская армия. Совместно с Донецком и Луганском. Можно так сказать? Давай так, я по-другому поставлю вопрос. Донецк и Луганск могут взять Мариуполь без, Доне... без российской армии? Тут не могу вам сказать, потому что я не знаю, какая численность группировки была в Донецке и Луганске. Вообще ни о чем, если честно. Ни о чем. По сравнению с э, ну, группировкой российской. По сравнению, там, может, российская, да. Но вообще у них как бы тоже были сильные подразделения. У них они находились, и неплохо они работали в 14-15 годах. Ну, тоже там много же бывало знакомых, о которых мы приезжали. Сейчас же много из Донецка-Луганска переехало в Мурманск. Вы же тоже знаете. Ну, бежали люди от войны. Когда они приезжали к нам на север, им давали полностью полярки, устраивали их на работу. И многие из них тоже рассказывали. А сколько? с того момента знали. Вот, вот там, например, там Украина, свержение власти и так далее, вот то все, что ты говоришь, я даже не хочу об этом дискутировать. Ну, Хорошо, если, если, если, если даже такие ну, как бы мысли были, если даже такие мысли были, то ну, это неправильно, это другая страна. Ну, то есть подкач... подламывать под себя э, как бы другое правительство, это неправильно. Я, я... Как да. бы это было, это цели нашего государства, правильно? Это, ну, это бы там где-то вверху. Мы, как солдаты, у нас своя, другая своя задача. Потому что когда вы со мной ведете диалог, вы только можете мое мнение узнать. Но цели я так и не могу знать. Стас, то, я это все понимаю. Все остальное я, я, я, я не хочу, чтобы, например, военнослужащий российской армии отвечал там за Путина. Да? Он, свое, он будет отвечать или в Гаагском суде, или где-то в другом. У меня вопрос не в этом. Для меня Путин — это верховный главкомандующий. Да, это хорошо. Надо это все понимать. Мы говорим чисто по-человечески, да? Я даже могу понять вот это все, типа приказ и так далее, да, но вот это слово приказ, это как бы прикрытие всего того, что делали э, русские солдаты здесь. И второе, Путин не смог бы сделать этого всего, что произошло в Украине, без зэка вагнеровцев, без этих так называемых ДНР, ЛНР и без таких матерых кадровых военных, как ты. Вы руки и ноги Путина здесь в войне. Может быть. Мизинец, не знаю, безымянный палец, стопа. Вы все часть системы. Да. Вы все часть большой системы, да, которую украинцы не хотят. Здесь не воюет Путин. Здесь воюют простые солдаты русские. Здесь умирают простые солдаты русские. Да? Да. И если бы мне кто-то из них объяснил, за что они здесь воюют и умирают, вот за что сидит Стас, да, вот как военнопленный, да, я могу тебе объяснить по-простому, потому что Стас пришел в чужую страну, захватывать ее территории, убивать ее людей, если так спрощенно, да, и оккупировать эти земли, потому что он оккупант, он агрессор, да, без обид, Стас. Это не стрелялки, это человеческие жизни. Если говорить в цифрах, я всегда это подчеркиваю, 8 миллионов украинцев выехало из-за действий России на Запад, не в России. Города спустошены и разбиты многие. Мы, мы еще десятилетия это все будем э, как бы пожинать вот эти все действия да, России и так далее. И когда российский солдат, даже <laughs> я сижу, и российский солдат не знает, за что я воевал. Ты 89-го, тебе... 33 года. 33 года, да? Ну, там, 81, 8 лет, да? У тебя есть сын Святослав, Гера. Это красивое имя. Это а киевский князь был, Святослав Храбрый. Храбрый, мы его называем. У него хорошее было как бы это гасло ми це кажемо, да, девиз. «Иду на вы». Он всегда говорил вам, да, что «иду на вы». Вот сыну 4 года, и через 16 лет сыну будет 20 лет. Это как бы уже осознанный возраст и так далее. Он будет учиться в университете. Он, наверное, уже с книг узнает об этой войне да, между Россией и Украиной. Он тебя спросит, папа, за что ты воевал? А это твой ребенок. А это твой сын. Он... Я сыну скажу, сынок, это секрет. Военные тайны не разглашаются. То есть ты знаешь, за что ты воевал? Я говорю, по приказу я работал. А это не ответ сон, Стас. Поэтому я ему отвечу, говорю, это военная тайна, сынок. Это секрет. Ну, сын не будет а через 20 лет уже будет всем известно, ради чего мы здесь все воевали. Как я вам говорил, когда пройдет война, будет известно, ради чего все происходило. Хорошо. Были мы правы или были мы неправы? Кто был прав, кто был виноват? Мы, я всегда смотрю статистику, да? Вот более 130 тысяч человек, российских солдат, умерли в Украине. Да, это статистика украинская, британ, британская, там институт изучения войны 200 есть. Чем 200, 200 с чем-то тысяч. Скажи мне, за что умерли эти все люди? За что они что? За что они все умерли? Это стоило того? Того, что ты не знаешь, а знает только Владимир Путин. Ну, вот, грубо, через несколько лет мы узнаем, стоило это ради или нет. Это стоило или нет? Вот сейчас, вот твое мнение. Как мое мнение, как солдату, мы, нам, мы военнослужащие, если как военнослужащие, мы подписываем бумагу о том, что мы готовы умереть. Как вы тоже знаете, я был, можно так сказать, при смерти, когда меня брали, и тоже уже был готов умереть. То, что я выжил, для меня это удивление до сих пор. Для чего я выжил, тоже я не знаю. я не знаю даже, что теперь с этим, как бы можно сказать, делать, с тем, что я выжил. Уже 8 месяцев вроде как бы живой, а вроде и нет. Стоило ли того, чтобы мне даже говорить, есть как жить, а здесь стоило бы здесь выживать? Вы с вашими солдатами, был даже разговор, ну и еще я даже видел телевидение, когда ваши солдаты говорили, лучше смерть, чем рабство. Вы поддерживаете это? Хм, в случае войны с Россией, да. Да, в случае любой войны, наверное, не только с да. Россией. Но Даже если, кажется, если вы говорите, да, я, под... да, я, там... да, я поддерживаю это, да. Да, в случае, если приходит другая страна и хочет захватить территорию, да, лучше смерть, чем рабство, да, я их поддерживаю. Так я хочу вам сказать, попадание в плен тоже считается рабством. И для нас многих солдат, настоящих солдат, лучше смерть, чем рабство. Вы недавно мне говорили, почему же некоторые там берут и себя убивали. Ну, гранату под себя клали. Вот как раз один из этих причин. Я почему пытался покончить, тоже одна из этих причин. Мы выжили. И вот сейчас мы с этим сидим и не знаем, многие из нас, которые, настоящие солдаты, которые находятся здесь, не знают, что с этим делать. Нас как бы за столько лет всегда учили одному. Ты солдат, ты воин. И ты должен жить как воин. А то, что какая-то политика, какое-то решение общих вопросов, там, экономических, политических, земельные захваты, ну, это не то. Стас, ты понимаешь? Вот потом... Мы стараемся даже этого не задумываться. Смотри, вот здесь немного есть большая разница, потому что я понимаю, о чем ты говоришь, Смотри, здесь ситуация немного другая, да, вот э, солдаты ВСУ, они воюют за какие-то идеалы, да, они воюют за свой народ, они воюют за свою землю, они ее защищают, да, и поэтому как бы девиз лучше, э, краще смерть, чем неволя, так, это да, по-украински, да, ты понимаешь да, это, да? да это да. не рабство, чем, чем, чем, чем неволя. Оно имеет какой-то смысл. Вот то, что ты говоришь, что я солдат должен был умереть, вот понимаешь, это такая вот ты идешь в другую страну, ее захватываешь. Ты не понимаешь... Я закончу, извини. Я закончу. Не понимая цели, потому что был приказ. Понимаешь, вот эти все... Э, как тебе сказать? Это твоя жизнь, да? Это твоя жизнь. Э, там все подорвав, за что? Даже не понимая за что. За приказы, за Путина. Я, я извини, я чтобы, считаю, что... Чтобы не попасть в плен. Послушай, послушай. Я считаю, что это не стоит этого. Да, меня могут критиковать украинцы, многие, да, многие, вот то, что я сейчас говорю, но жизнь — это самая большая ценность. Мы ну, просто не знаем, что будет после Жизнь, да. Но ты понимаешь, вот здесь сидели пацаны, которые говорили, что они пошли в армию, потому что им нравилось, вот их качало, там, знаешь, там песни этих э, ЧВКшников, да, вот там нацистов, они, да, вот здесь такие сидели. И у них есть такие слова, потому что иногда смотрю за этим всем творчеством, этим всем дебилизмом, да, ну а если мы умрем, то в Вальхалу попадем. А ни хера вы, пацаны, в Вальхалу не попадете. Честно говоря, да, вот это весь этот пафос надутый, вот это все, да, вот эта вся накачка, которая в России есть. И когда люди сидя, здесь садятся передо мной, солдаты, они не понимают, за что, за что ты должен был умереть, за что. У украинцев есть идеалы, они понимают, за что воюют. Я не говорю пафосно, да, серьезно. Но чтобы взорвать себя из-за того, потому что тебе 10 лет долбили, что ты в любом случае должен умереть, да, чтобы не попасть в плен, это бред. Если бы ты понимал, за что ты воюешь, этот идеал светлый, хороший и так далее, но внутренне ты понимаешь, что его нету. Я понимаю, почему ты не хочешь об этом говорить. Стас, его нету. У россиян его нету здесь идеала нету. Нету НАТО у ворот. Нет НАТО. Да, нету НАТО у ворот. У ворот, да, у меня уже заплетается немного. Нету то, что там долбили Донецк, Луганск, что хотели убивать. Мы же сидим, да, я иногда разговариваю, ты видишь уровень иногда людей. Нужно было разговаривать и так далее, и пятое, десятое. Стас, поверь мне. Они устали просто уже. Я знаю, что они устали. Я знаю, Стас, что они устали. Но жизнь – это самая большая ценность и гробить себя в имя того, что тебе, я еще раз подчеркиваю, тебе 10 лет долбили, что ты солдат, и ты при любых раскладах должен умереть. Нет, каждый солдат думает. Не при любых раскладах, конечно, должен умереть, но я в плане, что если во время боя... Есть жизнь, нужно отдать за что-то светлое и за идеал какой-то. Солдаты в ВСУ это делают, и потому это они говорят у россиян нет идеала. Но если мы умрем, то в Альхалу попадем. Стас, это нет, не идеал. я не знаю, откуда вывелся вот это в Альгалу попадем. Вот эти, эти песни, если даже начались, они начались недавно, правильно? Ну, где-то полгода, что, полгода, ну, <laughs> год. Не знаю, в июне их не было, в июле их было тоже были, не были, было. были, были, ну, были. Значит, были. они были не так распространены, потому что я с ними не сталкивался. Стас, я еще раз подчеркиваю, умирать нужно за идеал, не за кого-то. А мы ни за кого. Или за мы что? Мы за свои идеалы. У нас у воинов свои идеалы. Какой у идеал? У тебя у на войне был... У тебя, какой идеал у тебя был на войне в Украине? Я вам говорил, какой идеал моей войны. Нет. Это то, что ты стал ну, командиром взвода, и то, что ну, себя... Это, не, это не идеалы, Стас. Это не идеалы. Это не идеалы. Это, это, это не идеалы. Это не идеал. Нет, то, что, ну, согласен с вами, да, это не идеал. То, что стал командиром взвода, это да. Но как солдат пришел сравниться, поставил знак на свою жизнь, сравниться в бою с другим солдатом, показать свое умение. Стас, идеал, э, и... Стас, идеал – это то, за то, что ты готов умереть. Это ты готов, ВСУ умирает за идеалы. То, чтобы сродниться... Вы умираете за защиту своей земли, можем так сказать. Да, это идеал. Это единственное, все, больше ничего. За свой народ, за свою землю, за свою независимость и свободу. Я тебе пересчитал вот несколько идеалов. Можем просто все соединить в одно слово за свою землю. Потому что на этой земле Пусть будет. народ, потому что Пусть будет. должен быть За свободный. Что? Да. За свой Сразиться с врагом, пойти и так далее, это ну, Стас, а это такие пулинки можно было и в Норвегии осуществить. С полицией, например. С полицией? Да. Там полиция. <laughs> Ну, не знаю, ну, выбери другой страну. Ну, слабая полиция, может быть, не спорю. Ну, Ты понимаешь, ну, о чем ну, я говорю? Ну, представьте, смотрите, у нас на войну про... ребята ездят в Ливию, да, угу. ездят в Африку. Даже каких идеалов они есть оттуда? Деньги. Ну, не всегда. В большинстве. Потому что даже, я знаю, многие бывают некоторые задачи, которые даже не платят. И все равно едут люди. Все равно люди едут. Война – это наркотик для них уже? Вот к вам приехали наемники из других стран, которые, ну, получается, там с Америки, с Африки, там, не знаю откуда, э, с Польши, за, получается, поддержку Украины, правильно? Это, а это, это, это, тоже, это, это ну, ну, я даже не будем считать, не знаю, важно. Ну, это граждане раньше с другой страны, угу. можно так сказать. Они приехали. Ради какого идеала? Они, это уже не, другая страна. Какого ради идеала они приехали? Они... они приехали по своей инициативе, по своим да, желаниям, да. по своим желаниям. Да. Но не защита как раз своей страны. Это тоже не было, если не было дела. Я не думаю, что они сейчас получают у вас здесь зарплату, как вы говорите, больше, чем они получали бы у себя. То есть они приехали сюда и не ради денег. Они приехали поддержать страну, которая борется за свою свободу. Вот и идеал. Мы приехали поддержать Донецк Луганск, бороться за их свободу. Можем также перефразировать вот эту ситуацию, которая сейчас. Поэтому вы тоже видите очень такой интересный, пикантный вопрос, который что и у них, и что и у нас. Класс. Все равно люди едут и рискуют своей жизнью. Даже поддержать другую, других людей, и ради этого отдать свою жизнь, ну, значит, это что-то где-то там внутри. То есть он человек все равно едет какой-то внутри, у него свой дел, не связанный даже, как бы <laughs> защиту там, это свое внутри. Вот и у нас есть некоторых людей, когда мы едем боевые задачи выполнять, это что-то там внутри. И мы понимаем, что у нас произойдет, что, возможно, мы оставим свою жизнь. Это в голове есть, и ты едешь, и как бы страшно. Конечно, страшно, но ты все равно едешь. Но самое главное во всех этих ситуациях никогда не испытывать ненависти. Только на нормальную чистую голову ты можешь драться. Когда ты испытываешь ненависть, его появляются люди, которые говорю, трогают местных жителей, трогают всех подряд. Это уже, как я вам говорю, это не солдаты. Ну, не настоящие солдаты. Воспитание должно быть солдатское, должно быть солдатским. Воином хотят. Хочешь что-то сказать украинцам? Я, знаете, хотел бы украинцам сказать самое Простите нас за некоторых дураков, которые ударили по маленьким детям. Вот кто никто даже не должен был страдать, это, наверное, только дети. Они вообще не должны были страдать. Потому что у меня самого сын, и иногда я его ставлю на их место. А детей таких я видел, когда был скажу вам, в Харьковской больнице, и ребенка принесли. Да. А, а самое такое, что... Россиянам. Россиянам. Что мне сказать россиянам? Россиянам, если я вернусь, я вам скажу. Тут еще вопрос такой, вернемся мы или нет. Как вы знаете, у нас здесь сидят ребята, которые уже сидят год. Они есть осужденные, да, которые уже понятно, что где-то доказана их виновность, а есть кто не осужден. Ну, вообще никаких никаких ни подозрений, ничего. Нет каких-то даже приближений к обмену. Как будто некоторых людях забыли. Хотя домой звонят, разговоры ведутся, Говорят, что все подается, все, списки уходят, но их не меняют. Как будто их кто-то вычеркивает. Как мне сказали, меня вычеркивали. И хотелось бы нам узнать, хотелось бы узнать хотя бы у правительства Украины, у правительства России, у кого-нибудь, в чем причина? Хотя бы у президента Украины, может, он знает, в чем причина. Вроде с обмента, который ведется – нас же должны менять на ребят, которые находятся там. Они ведь тоже там сидят, я так понимаю, что почти по годам. Многие люди. В чем появляется вот эта проблема, нам никому не известно. Есть некоторые вообще думают, что о них просто забыли. Некоторые уже признали свою вину, все, их осудили, их уже даже амнистировали. И все равно они не знают, что будет делать дальше. Запретишься воевать? М? Воевать вот запретишься, если будешь обменен? Честно, Барби. я бы хотел бы провести больше времени с сыном. Когда ты умираешь, последние мысли мои были, когда я лежал, только о нем. И мысль была даже, как мало я уделил ему времени и ничему не научил. Как вы правильно говорите, есть опыт, который надо передать даже не само страшно, чтобы просто я вот умер бы и потерял. Ну, то есть меня не стало и не стало. А то, что я ничего не передал. Вообще ничего. Получается, как будто жизнь прожита таким образом, как будто зря. И вот мне дали вот этот шанс дополнительный, и я бы хотел его именно так и сделать. Передать все, что я знаю, все мои моменты жизненные моему сыну. Все-таки за 33 года что-то накопил в голове. То есть по возвращению хотелось бы больше провести времени с своим ребенком. Ну и если повезет в жизни, то еще двоих сделать. My clown, not war. Английский ты же знаешь. Не очень, я же говорил так плохо. Дело любовь, не войну. А. До 33 годов ты делал войну. А еще двух ребенок? Нет, ну был у меня говорю, ну, момент, когда я сделал все-таки «Любовь и не войну». У меня на нем появился и сын. Я могу так сказать, я большую часть времени, ведь мне только две задачи было выполнялось. здесь, и говорю, пару раз, ну, даже не пару, один раз ездил в Сирию. То есть за все остальное время у меня была только охрана моих территорий. Защита границ. Таким я образом до этого и жил. За 10 лет, считай, с то 4 месяца и 8 дней войны. <laughs> Из моего опыта боевого. боевого. Все остальное время... 8 дней войны самых жестких. Да. Ну, как сказать, неудачные, можно так сказать. Были бы и более жесткие попадания, но здесь просто мне не повезло.